Сарсека си си по правото гласина, нели? Ами ли се на намаро правото глас. Ка гласина бизони са видар. Бизони си присила е веренцар. Те приселенето комшија мал или не жнава некој. Те окролтке, а калески гласине на. А дава чинавала без. Гласинеја тука ски мангија хем. Три воля каске мангеа те дето глас. Бизо дар кишема и клова им гласина каске мангеа мен. Избори ке бирине слободно војлае, без да не ве предрасуте национална, економска, политичка. Значи, Саудизот нема ред држава кај Македонија, по правило мора треба те текнете гласине, али од ватолу слободно, да не сави притисоце, кота не сави страна. Без дар, кувајаки шема и кловаем гласина е каски мангаја слободно. Ден тумаро гласувам гласинен каске мангена туме.